Всем привет, дорогие друзья! Это ТОП, беспощадный средневеков медицины. Поехали! Неожидаемых масштабов в прошлом столетии достигают увлечения лоботомией душевнобольных. Американский врач Вильтер Фриман открыл, что надрез на лобных долях головного мозга помогает больным шизофрении при сравнительно минимальной степени хирургического вмешательства. Он просверливал пациентам отверстия под векой при помощи ножа для колки льда, а далее при надрезе ориентировался на ощупь что нередко делало больных овощами. На своем лоботомии специально оборудованной машине Фриман объездил всю Америку, чтобы вылечить как можно больше пациентов. Однако он был не единственным любителем лоботомии. В 20 веке более 50 тысяч людей подверглись этой сомнительной процедуре. Для недавних пор табак считался полезным продуктом и повсеместно использовался в лечении, даже при заболеваниях пищеварительного тракта. Для того, чтобы доставить целебный дым напрямик к необходимому месту, врачи изобрели специальную систему из камер, где зажигался табак и мехов, нагнетающих воздух по специальной трубке. Это приспособление позволяло пациентам лечиться при помощи ректального курения. Целью необычного лечения было избавление от паразитов или желудочных колик. Табачный дым, согласно врачам 18 века, должен был также пробуждать жизненные силы, поэтому табачные клистеры употреблялись в качестве средства первой помощи для пострадавших в кораблекрушениях. Тех, кого вылавливали из воды без сознания, оперативно накачивали дымом ректально, орально фронтально или сразу с двух сторон для пущей надежности. Бенджамин Раш считается одним из отцов-основателей современной американской психиатрии, однако это лишь подтверждающий тот факт, что даже выдающиеся врачи иногда практикуют не слишком эффективные способы лечения различных заболеваний. Для избавления пациентов от психических отклонений Раш придумал оригинальный и действенный, как ему наверняка казалось, аппарат, в буквальном смысле выдавливающий недух из головы человека. Устройство представляло собой стул с ведром под сиденьем. Предполагалось, что туда туда вместе с испорожнениями попадут все безумные мысли, которые удалось выжить из головы посредством специальной насадки. А чтобы человек не противился процедуре, его надежно пристегивали изобретенные английским невропатологом Джозефом Мейсоном Коксом, качели служили для того, чтобы вращать душевнобольного вокруг своей оси. Аппарат Кокса отличался от предшествующих моделей тем, что пациент сидел, откинувшись спинкой назад. Такое положение вызывало у больных головокружение, тошноту и рвоту. Еще одним эффектом от использования таких качелей был страх перед повторением процедуры. Качели должны были сделать пациентов контролируемыми или, напротив, открытыми к диалогу. На это же были направлены многие другие методы неврологии XIX века, создающие у человека ощущение того, что он тонет или захлебывается. Если вы наберете в поисковике слово «гидротерапия», он наверняка выведет изображение расслабленных и довольных людей, неживущих в бассейнах и джакузи. Однако в старину, когда врач назначал водные процедуры, это означало отнюдь неприятным времяпрепровождение. Такое лечение больше напоминало пытки. Ян Баптист Ван Гельмон с 17 по 19 век гидротерапия была одним из основных способов избавления пациентов от психических расстройств. Идея о том, что вода с способна лечить, появилась еще в Древней Греции. Однако наиболее радикальную форму гидротерапии изобрел в начале 17 века голландский химик и врач Ян Баптист Ван Гельмонт. В его методике пациента предполагалось обливать водой или держать в ней, пока у него изо рта не переставали идти пузырьки воздуха. Вместе с ним, согласно Ван Гельмонту, из головы уходили последние безумные мысли и идеи. Если после этого заглебывающийся человека удавалось откачать, Процедура считалась успешной. Если нет, врачи разводили руками, мол, сумасшествие покинуло пациента вместе с жизненной силой. Мнение о том, что лечить болезни можно выкачивая литрами крови из пациента, опиралась на гуморальную патологию, умозрительную теорию, согласно которой причинами всех болезней являлось расстройство соков организма. По Гиппократу в теле содержались кровь, слизь, желтая и черная желчь в равных пропорциях. Причиной многочисленных заболеваний считали переизбыток крови, потому и прибегали к помощи ножа, а пациенты редко переживали подобную процедуру. В других случаях могли пускать не только кровь, но и другие соки. К примеру, больному, поэту Фридриху Гильдер Берлину огнем обжигали лоб, нанося целебные раны. Текущие из ран гноя почитали за желтую желчь, который, согласно диагнозу Гильдерлина, в его организме было с избытком. Неизвестно, чего врачи пытались добиться, пробурливая дыру в черепе, прибавить что-то к его содержимому или, напротив, убавить от него. Ясно лишь то, что у древних была определенная цель для сверления черепных коробок своих ближних. Археологи сообщают о находках в Европе более 450 трепанированных черепов каменного века. Очевидно, что трепанировать череп при помощи орудия из кремния было не так сложно. В большинстве случаев операция проходила удачно, и пациент оставался жив. Об истинном смысле такого лечения можно только догадываться. Возможно, таким образом лечили головные боли или повреждения мозга. Возможно, что трепанация была одной из религиозных практик. Тибетские монахи высверливали во лбу отверстия, вставляли туда деревянный клин и давали зарасти в надежде открыть третий глаз. Против распространенного прежде заболевания сластолюбцев, то есть сифилиса, современные антибиотики помогают гораздо лучше ртути. Однако тогдашние врачи не имели выбора и прибегали к помощи токсичного металла. Предполагалось, что ртуть должна устранить излишки слизи, но если больной плохо переносил лечение ядовитым металлом, то это лишь доказывало, что лекарство действует. Внутреннее и наружное применение ртути, конечно, никак не влияло на симптомы сифилиса, однако вело за собой смертельный исход из-за из-за интоксикации. Так или иначе, даже не прибегая к радикальному лечению, больные сифилисом страдали от язв и шрамов, остававшихся на всю жизнь, а у многих в поздней стадии начиналось слабоумие, ведущий позднее к смерти.